तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बॉईज थ्री या मूवी बद्दल बोलणार आहोत तर त्या अगोदर मी तुम्हाला एक अपडेट देणार आहे ती म्हणजे तुम्ही जर चाळ टू मूवी थिएटरमध्ये बघितली नसेल तर चाळ टू ही मूवी अमेझॉन प्राईम व्हिडिओ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आज म्हणजे अठरा सप्टेंबरला रिलीज झाली आहे तुम्ही चेकआउट करू शकता तर विदाउट वेस्टिंग एनिमोर टाइम आपण बॉईज थ्री या मूवी बद्दल बोलूयात ही बॉईज थ्री मूवी सोळा सप्टेंबरला थिएटर्समध्ये रिलीज झाली आहे आणि या मूवीमध्ये कोणत्या चांगल्या गोष्टी आहेत आणि कोणत्या खराब गोष्टी आहेत मूवीची स्टोरी कशी आहे ते सर्व मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे तर या मूवीच्या बद्दल बोलायचं म्हणजे या बॉईज थ्री मध्ये ढुंग्या धैर्य आणि कबीरच्या ची स्टोरी दाखवली आहे आणि त्या व्हॅकेशन मध्ये ते काय करतात आणि विद्युला या बॉईजच्या व्हॅकेशन मध्ये कशी जुडते ते तुम्हाला मध्येच बघावं लागणार आहे तर आता आपण या मूवीच्या चांगल्या गोष्टी बद्दल बोलूया या मूवीची मला आणि सर्वांनाच आवडलेली गोष्ट म्हणजे या बॉईज थ्रीची कॉमेडी आणि अगोदरच्या दोन पार्ट सारखंच या मध्ये पण या बॉईज थ्री मूवीमधली मोस्ट ऑफ द कॉमेडी ढुंग्याच्या हातात आहे आणि त्याच्या डबल मिनिंग कॉमेडीला या मध्ये एक सपोर्ट मिळाला आहे ते म्हणजे कीर्ती त्या दोघांचे अनबन या मध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त एंटरटेन करते आणि या मूवीची दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे ढुंग्या आणि धैर्या आणि या मूवीची तिसरी चांगली गोष्ट म्हणजे धैर्य आणि ढुंग्या आणि आता आपण या बॉईज थ्री मूवी मधल्या खराब गोष्टीबद्दल बोलूयात या ची मला वाटलेली खराब गोष्ट म्हणजे या मूवीचा इमोशनल टच मी टकाटक टू आणि देदका टू मूवीच्या व्हिडिओमध्ये पण हेच मेन्शन केलं होतं की तुम्ही पूर्ण वेळ ऑडियन्सला हसून त्यांचे गाल दुखवता आणि मग सडनली त्यांच्या तोंडावर एक इमोशनल सीन फेकून मारता ते कसं काय वर्क करेल सर तर या मूवीची दुसरी खराब गोष्ट म्हणजे ओमकार भोजनेच्या कॉमेडी स्किलला तुम्ही या मूवीमध्ये वेस्ट केला आहे आणि ते त्याच्यासोबत जे बॉडीगार्ड आहे त्याला कॉमेडीसाठी एक फनी व्हॉइस दिला आहे तो व्हॉइस फर्स्ट टाइम ऐकल्यावर तुम्हाला हसू येते पण नंतर नंतर तुम्हाला ते इरिटेट करते आणि या मूवीची अजून एक खराब गोष्ट म्हणजे या बॉईज थ्री मूवीची लेंथ काही सीन नसले असते तरी या मूवीच्या स्टोरीला काहीच इम्पॅक्ट पडला नसता जसे की कबीरची ती कुस्ती मला अजून पण कळत नाही त्या कुस्तीची काय गरज होती आणि मूवी मधल्या सॉंगची पण या मध्ये काहीच गरज नव्हती जाऊ द्या या सर्व गोष्टीला तुम्ही ढुंग्यामुळे अंदाज करू शकता आणि ही मूवी तुमच्या मित्रांसोबत पाहण्यासाठी एक नंबर मूवी आहे तुम्हाला ही मूवी एंटरटेन तर नक्की करणार तर या बद्दल बोलण्यासारखं व्हिडिओमध्ये खूप काही होतं पण व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून आपण या व्हिडिओला इथंच रॅपअप करूयात तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा प्लीज सबर करा सारा खबर सबर करा सारा सारा